Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with the Fernandinho. Henderson! Oh, wow! भाई भाई भाई धीरे चलो धीरे धीरे धीरे चलो भाई धीरे अबे गाड़ी लेकर धीरे चलो अच्छा ये क्या बे गाड़ी पर चलो हाँ? 哎呦我的妈！阿爹，八个，走吧。